ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਸਹੀ ਗੱਲ